Unfortunately for philanthropy and the rest of the international community, Metal Gear Ray is hijacked by Ocelot, while Solid Snake disappears into the Hudson River along with the sinking ship. あのまあ、最初に準備してたプロットっていうのがですね、えーまあ、イランイラクの核査察の話なんですけどもどうやらそこに核兵器があるメタルギアがあるらしいということでで査察をに行こうとするんですけどどうも見せてくれないので。 でそこで緊張状態があってで対メタルギア兵器というのを積んだ空母艦隊がそこて、まあ、何十時間以内に査察をさせてくれないととんでもないことになるという状況でその艦隊がリキッド軍に乗っ取られるというそのような話だったと思いますただあの半年ぐらいしててからねあの実際にそういう状況が起こってしまいましてえー まあ、これはちょっとこう作れないなっていうことで、えー、プロットを改定して、まあ、そのできたのが2なんですけども2の単価編っていうのはそのちょっと名残になります。It's after the hijacking of this tanker that Solid Snake slips out of sight. And the first chapter of Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, comes to a close. The story resumes in 2009 with Snake infiltrating an offshore plant rumored to house the stolen Metal Gear Ray. But Kojima had a big surprise plan for the many fans of the series. When Snake's diving mask comes off, the true lead player in Sons of Liberty is revealed. His code name, Raiden. えー、1の時にですねあのモニターチェックというのは当然しますで社外の人をいっぱい呼んでですねメタルギアを普段買わないような人もいっぱい来てもらって eh, 女性の方もですね、えー、やってもらうんですねでそのアンケートによってどうするかっていうのを決めながらゲームを作っていくんですけどもある女子中学生がプレイしましてアンケート用紙にですねあのいろいろ書いてもらってねもうこんな親父ばっかり出てくるゲーム嫌やとしょうがないとこんなん嫌やというのを書かれてで一番最後にこのゲームが発売されたら買いますか絶対買わないっていうのがありまして、あのチームにはもうねだいぶ落ち込みましたもん どうしたらいいなとしんちゃんとでだいぶ落ち込んでやっぱあれやな美形を出さなあかんなっていうことで、まあ、ユーザーのためをとためを思ってですね僕らはライデンというキャラクターを切り出したわけですよ With the introduction of the new lead character of Metal Gear Solid 2, the player, alongside young Raiden, is ushered into a new world, starring a diverse cast of characters, some old, some new. Solid Snake, calling himself Iroquois Pliskin, and partner Otacon reappear and aid Raiden throughout his first field assignment. Making his first appearance is Solidus Snake, otherwise known as the President, George Sears, who joins Snake and Liquid as the third of the cloned Sons of Big Boss. What ensues is an elaborate narrative that weaves in and out of reality, intertwining Raiden's fate with the experiences of the player. The game concludes with Raiden fighting a life or death battle against Solidus Snake and a host of Metal Gear Rays. Sons of Liberty would go on to sell millions of copies worldwide, fulfilling fans' elevated expectations for a sequel. The game has since become infamous for its enigmatic ending, leaving players with more questions than answers about their favorite characters. Since its release, gamers have sought the secrets behind the mysterious group, the Patriots. Vamp's apparent immortality. Olga's orphaned child. And the truth behind Ocelot's possessed arm. These questions, as well as the fate of Solid Snake, seemed destined to go left unanswered. As director Hideo Kojima was planning to retire from helming Metal Gear-related projects, Rallied by his team and Metal Gear fans from around the world, Kojima has decided to return once more to the director's chair to tell the next and most likely final chapter in the story of Solid Snake with Metal Gear Solid 4. えーとまあ、メタルギアソリッド3部作といって、えー、1、2、3ときましたけども、えー、2の後はどうなるんでしょうっていうのが非常にこう多く 皆さんの意見でありましてで法はですね、えー、2で残った、えー、あらゆる謎いろんな小さな謎から大きな謎ありますけどもそれを全部解決するつもりで作っております、えー、法で全てが終わるような感じですねあの MGS サーガーがこれで終わるっていうような、えーまあ、ことを念頭に今作ってます And when the Metal Gear Saga draws to an end, it will be on the PlayStation 3 Powered by next-generation hardware, Metal Gear Solid 4 will push the limits of video game sound and vision, and challenge gamers with its riveting brand of tactical espionage action. Metal Gear Solid 4 promises not only to be a momentous event in games, but the climax of the Metal Gear saga as well. キャラクターの方も えー、3はやっぱ1960年代だったんでオタコンとかメリルとかで、まあ、出すことはできなかったんですけども今回、えー、2の後なので、えー、その辺のですね今までのキャラクターが勢ぞろいと、えー、出せるだけ出すつもりでいますのでこの辺はぜひご期待くださいでまあ今のところですけども今のところシナリオは入ってますねで、え今の現状報告で言いますとまあ愛国者たちとは何なのかとか えー、オルガの子供とかですね、えー、バンプは何で死なないのかとか、えー、もしくはリキッドの腕をつけたらオセロットは何でリキッドになるねとかそんなアホなていうようなことが、まあ、あるとは思うんですけどその辺は、えー、納得いくような形で、えー、今のところですねなってますね。まあ、最終的にどうなるかちょっとまだ分かりませんけど。えー、まあ、ということで、まあ、法で全て完結できるような体制で進みます。 From the heroic origin of Big Boss in Snake Eater to the surprise debut of Raiden in Sons of Liberty, the Metal Gear series stretches across five original game titles and just as many decades of fictional history. The saga comes to a close with the sixth and final chapter in the story of Solid Snake. Metal Gear Solid 4.